Е, був квіток на Харків на завтра. Ну ні. Не планую. Буду тут. А сім'я також? Ну, е, Сім'я в Харкові. Ви родом з Харкова? З Харкова. Угу. А сім'я не планує до вас сюди їхати? Вони не зможуть. Старенька мати. не знаю, чекаємо. Привіз чули вибухи? А як же? Я на лісовій, я жила всю жизнь на а тепер на лісовій там хорошо почула. Несколько раз, взагалі десь навіть ще й п'яти не було. Ну що зробиш? Що буде, те й буде. А що плануєте робити взагалі зараз? Зараз йду на роботу. Одроблю, поїду додому. На лісову? Ну, а як же, а куди ж? Доця зовет на оболонь, син зовет туди, а я їду, а я поїду домой. Ну що ми будемо бігати? Що це дасть? Нічого. З Києва не плануєте їхати? Ні. Угу. Так, чесно говоря, сильно та їхати нікуди, некуда, кроме кладбища. Там, где, ну, все похоронены.